Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a minha viagem para o Sri Lanka. E como não podia deixar de ser, eu vou começar com... E vocês vão poder ver um pouco do aeroporto de Heathrow aqui em Londres, como é voar de Sri Lankan Airlines e toda a minha habilidade falando mandarim. Curte o vídeo. Thank you. Cheguei aqui no Ritral de ônibus, estou indo agora para o Terminal 3, que é da onde sai o voo da Sri Lankan Airlines. Thank you. Faltam duas horas e meia para o meu voo para o Sri Lanka e eu estou no Heathrow, já cheguei às seis, meu voo sai às nove. Eu acho que eu nunca cheguei cedo para um voo, então eu não sei o que fazer porque eu nunca fiquei tão tranquila <laughs> antes de embarcar. Olha o Cristo Redentor. Tá quase na hora do meu voo, são sete e meia. Mentira, meu voo é sai às nove. Vamos ao portão 29, que é aqui, ó. Sri Lanka Hiraka. Estou aqui no avião da Sri Lanka Airlines, tudo tranquilo. Fora uma criança que não para de chorar ali. Ela é é ah, tá quieta né? agora. É né? Mas o avião é muito bom, muito grande e uma televisão como opção de filmes bem maior. Eu vou torcer para aquela criança parar de chorar para a gente poder continuar o voo sem problema. Vendo um filme a ver qual eu vou escolher. Please keep the aisles and exits clear. To fasten your seatbelts, Insert the metal fitting on one strap into the buckle on the other strap and tighten. O Óbvio é muito bom, quero falar isso. A televisão, os, os filmes, as séries são muito boas, então a tecnologia é muito boa. Mas o mais legal são as meninas que trabalham aqui, ó. Ela vai passar agora. Viu a roupa que elas usam? É muito legal, eu achei muito legal. Eu acabei de aprender como é que se pede água em chinês. E é, Liu Shui, ele não quer aparecer, <laughs> ele tá com vergonha. Mas o meu companheiro de viagem aqui, é ele é. <laughs> ele mora em Londres e fala chinês. Ele me ensinou a pedir água em chinês. Então se você estiver na China, tem que pedir Nion Shui, right? Nion Shui, Nion Shui, it's the way. Lanka, vocês não têm noção do calor que faz aqui. Do calor não, mas do bafo quente que dá quando o solicitador desce do avião. Cheguei! Agora vou procurar o povo que tá me esperando. para eu vou botar tá e dormir, que eu tô cansada demais. Então, para não perder mais nenhum pedacinho da minha viagem para o Sri Lanka, é só assinar o canal que você vai ficar sabendo de tudo. E se você curtiu, dá um like aí embaixo no vídeo.